إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم غير الشرك إلى التوحيد والبدعة إلى السنة غير المعصية إلى الطاعة غير الذنوب إلى التوبة غير التبعية للكفار إلى استقلالية بالمنهج الإسلامي غيروا المشاركة الكفار في أعيادهم والمشاركة في هذه المعاصي والضلالات والبدع إلى قيام بفرائض الله وعبادة الله وتوحيده طيب حتى نغير ما بأنفسنا من عبادة الدرهم والدينار ما قال تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم أليس فينا لهاث وراء الدنيا وراء المادة إغراق في الملذات همنا في الشهوات بس نبغى استمتاع وسفريات وسياحات وافلام يعني هذا كيف كيف الامه تنتصر بهذا الوضع؟